O estudo é muito importante para a administração pública porque ele faz uma avaliação de impacto dos programas de incentivos e subsídios às empresas no Brasil. E esses resultados, eles ajudam a levantar informações para tomadas de decisões dessas políticas. Se esses programas devem ser continuados ou não, devem ser aperfeiçoados ou mesmo serem extinguidos. E os resultados são bastante instigantes e que mostram que muito ainda tá, deve ser feito para melhorar a produtividade das empresas brasileiras. O que a gente aprendeu nesses últimos dois anos é que o perfil da indústria brasileira é majoritariamente pequenas e médias empresas. Se a gente pegar, a grande maioria das empresas possuem menos de 100 funcionários. E são empresas que possuem é, uma grande incipiência em métodos de gestão de produção. O Brasil oferece um cardápio muito amplo de programas para apoio às empresas. Isso vai desde programas com gastos diretos em treinamento, como o Programa Brasil Mais Produtivo, é, renúncias tributárias a, a, a, microempresas, a empresas localizadas na Zona Franca de Manaus é, e, e também crédito subsidiado, notadamente para alguns setores da economia e empresas é, é localizadas nas regiões mais pobres. Tá? Isso consome cerca de 5% do PIB anualmente do cidadão brasileiro o que corresponde a aproximadamente 10 vezes o que o país gasta com o programa Bolsa Família, que é um programa que tem alto impacto sobre a pobreza e a desigualdade no país. Agora, o grande desafio a partir de agora é avaliar todas essas políticas e selecionar as que têm mais impacto sobre a produtividade das empresas, a capacidade dessas empresas exportarem e é, sobreviver num ambiente de alta competição. Para isso, é importante a participação do BID e outros organismos internacionais ajudando o governo brasileiro nesses estudos. Nós encontramos que são poucos os programas que têm resultados positivos nas variáveis que buscamos medir, como emprego, eh, salários e produtividade, e que existem alguns casos eh, positivos que podem, devem ser estudados para ser eh, analisados a possível replicabilidade, mas a grande lição é que a maior parte dos programas não foram desenhados para se buscar a produtividade como resultado. E em função disso, possivelmente associado a isso, os resultados não mostram que faltaram incentivos para que as empresas buscassem ganhos de eficiência. Bom, a primeira lição do estudo é a importância de se melhorar o desenho dos projetos. A segunda é importante que os projetos que sejam desenhados com objetivos explícitos de buscar ganhos de eficiência produtiva, aumento da produtividade, sejam monitorados de forma eh, permanente para que se possa acompanhar o resultado das empresas e corrigir rumos, no caso esses eh, resultados não venham proporcionando o que se espera. E o terceiro é a importância de se é, estudar e analisar as formas de intervenção coordenadas para que vários programas desses foram implementados de forma coordenada e também não houveram ganhos na combinação dos programas.